صباح الخير صباح النصر صباح التفاؤل الله اللي سوريا الله пехотинцы в бизнес-центре вступили в бой с противником, зачищая здание от террористов. Офицер в согласовании с ними корректирует действия бронетехники. Получив указание от пехотинцев, офицер наводит второй танк на бизнес-центр – света видны попадания пуль сирийских солдат. Они обстреливают позиции боевиков в бизнес-центре, прикрывая тем самым бронетехнику. Экипаж третьего танка снова включает дымовую завесу чтобы скрыть все происходящее от боевиков. Офицер дает команду первому экипажу двинуться вперед. Сейчас как никогда пригодился бы управляемый изнутри башенный пулемет, которого так не хватает танку Т-72. В то время как наводчик контролирует частный сектор за школой, командир экипажа мог бы обстреливать позиции боевиков бизнес-центре. Впереди видны попадания. Это боевики. Они обстреливают корпуса школы, надеясь зацепить солдат сирийской армии. Сейчас важна слаженность работы подразделений армии, чтобы пехотинцы не стали жертвой так называемого дружественного огня. Дистанция до противников в бизнес-центре не превышает 20-30 метров – и танкисты, поддерживая пехоту, должны не промахнуться. حمايه لهم والانتباه كمان في حدا قدامك في حدا قدامك В свою очередь сирийские солдаты обстреливают бизнес-центр, чтобы сковать действия боевиков при попытке выбить штурмовые группы. Первый танк. Ударь два раза по бизнес-центру. Пройди вперед и ударь. Второй танк держит на прицеле бизнес-центр справа. Это видны попадания пуль боевиков. Они ведут огонь из Джобера по корпусам школы. Корпуса школы полностью находятся под контролем сирийской армии. Боевики из частного сектора пытаются попасть в солдат в этом учебном заведении. Танкисты первого экипажа, получив задание, двигаются вперед. Они бьют по боевикам через забор. Аллилуйя! экипаж. У вас там снайпер обстреливает пехоту. Где-то там он у вас. Танкисты выдвигаются вперед и бьют по второму этажу бизнес-центра. Предположительно, где-то в этой части здания засел стрелок боевиков. Командир экипажа и офицер уточняют данные у пехотинцев о наличии боевиков – Экипаж второго танка засекает движение боевиков и бьет по ним. Ударив по противнику, командир дает задание второму танку отойти. К нашему сожалению, камера на втором танке не сработала. Экипаж первого танка снова идет вперед. Выстрел, отход. Перезаряд орудия, следующий выстрел в частный сектор. Штурмовые группы внутри обследуют бизнес-центр, зачищая здание. Шилка сейчас перемещается на другой фланг атаки. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, ANNA News, Дамаск, Сирия.